Number one, video for sea-safe fishing land. and training module aninga pawia ingaruk nam langa makanema makaram toka akwalanga kachia manja ajung manja Cambrana, Mialk Manja, Makata, Pia Kaprangena, nga pangalya makaniata makaram toka akwalanga narmurua anamaria ekamaria akamalarmaria Mial kutna manja kantan tingawa yileng mili milia langwa ya pengur langwa akwa tengar pilanga. Kanti en ngulya kenama. A 50 meter net, four star pickets, 425 millimeter pulleys, 4D shackles, small. a roll of electrical tape, a knife, 300 meters of 10 millimeters of poly rope, a 30 centimeter wide round float, a 30 centimeter width football float, and a sledgehammer. Igaya potnya atani poya ananga jada pikida. Anmao korepin star pikida igogumuna pulley aqua shackle. markana makan merah akan nanga poli. Keliang macina ananga cat manja piket. Kampara kemajuan na nungguak makan laina erpeja michelua. Pi aku cin michel manja ikmak balik cina makana makaram toka aku langa. Ikar akan na rain float ananga cat manja piket. Kacunga mipina mukol michang meriau raka akan na yogu cina. Ura urulia pa ma wan mamalya karamangak prakana manja makana makaram to kwa pi urulia pa nuanti ama nanti am nakana na na prangkana ma tengar piwa ako akoloa apada alyara makada manja Urakan uripin wan wan ne nena makana makaram to kwakwalanga nepeluan nama mirpa makwar ok okngowa makan manja makaram to kwakwalanga matarka malakan kia manja lima mera pi mipina top float mera ako mipina mangorowa mera pi makan mipin float mera muan kelengacir makana umpa mipin man ngorau mipina mera murkutarpa Nungkuk makumna man makana makaram to kwa langa, ak makana mer ngalanga mamru kuluchena makana achung manja muterpra narangari pa ak mom makana kalkacha manja kantia angala nariya ak pelyar ngma matar kana makana top float mera ak mipina lead langa mera makonua main wana mera matar kana narmayang pitnya ma pole line knot makulitina makena football float acat langa mipinan mangkarna murua makata Tokora pia karpi wan mamaya krengente nama kacunga ikmangek prakaniata makana makaram tukwa kwalanga Urulya pamuan mamaya karmar kenama makana makaram tukwa makadoa aka stapiketua Urlia pa man mamalya, karma terpura kena makena makaram toka akwalyanga meterpriyeta. Urlia pa murakan wan mamalya, karma kena mibina meina, mera, karma kena ma akan nanga poli, akan manja star pickets. Ampakla kiamna anengapa wiyeta. Ikma kumun makana makaram to ko kolyanga aka iko kumunna merah, kana mera akananga pholi nariya ta pura ancha oma ikmara ka chen makan makaram to ko pia ikma kan makana mera mangarawa lead line pia malakana ikmokuluchina aka ikma tarkana akana bow line knot pia rakpa ikmokuluchin makana akanua float Ikene manja makan makaram toka yanga pia ik ikmengentena manja markana manja mam tong kuwa aninga poya ikmarkana kachunga waranchi poya ikaprakanyeta akwalya markan makana makaram toka akwalanga ma poli system langa chatlanga narakutanga akonua star picket marangkana makan makaram toka akwalanga pura narak matar kena Mangkarna majarap makada, marprungan makana, matarkena magmakan makaram tukwa kolyanga. Matarkan makana, mainline akunua stapikida michel manja. Nariata ma makaram tukwa, akolyanga angkarma merung manja. Matarmana makana mera, aninga poya akutanga stapikid manja na ninge alalaga makaram toka yoko ya china ako nga ninka nara amkulunga nga makana mena tengar pia ngatar kena maka makan manja makaram toka kolyanga nungku ngarangna menta kan tengar pia yoko ya china kena ma mapraka apak makan makaram toka kolyanga akok markener pacha mamtong kuwa kena manja pun nak kolya makan manja makaram toka netlanga orang poya ik kena makana. Amta kaka no kol kwamplia manja makan manja, makaram toka pia kamta warna manja maongyanga toka tengar pia yang jar kena kana akwa pana maka amta kaka na akwalya. Karma kwaria maka makan makaram toka akwalya nga. Karakna manja kena kola, mapraka makan mainline, makan nanga star pikita, michel manja, akwa ikmar kena, arpaja mamtong kuwa. Karangkna manjana akwala amba klangu ya kiamna, na yata nungkwa chungwa chuma amtaka kena akwala. Kachira namtaka kena akwala, nareta mamttoko amdakakunmenja okwa kwoyepoji akänu aisleri ena aku go okwa ais ronjipoye kiamün ena katjugo akän nuguläŋä okwolla ani ŋabyetä neyeta engmandäm̦a kgoŋek brakunamanj amdakakäna eqwipmen ik mamtaka tarkäna makna makarämtokokwalyäga oka mera pi ŋani kŋendenamenja bokwalyu kilkajamanja kwombilleta yokuji natnaba nugulä nga piarak pak mial kutna manja makan makata kantia aka karam tokuna amtaka ka nunglanga star picket kengla paja wangar pra kapn mantia air paja kelkaja manja markna manja makana makaram toka langa nungka kana kerengkai junama mena ma mamalya kawar kawrat namak nungkawa